ရာတို့ဇီဗမ်ကုမ္ပဏီကဦးစီးပြီးတော့ lip up ကနေ season ထုတ်လုပ်တဲ့ online labor clinic မှာဒီနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းကတော့ကမ္ဘာတဲအောင်တော်နေ့အကြောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပါကမ္ဘာတဲအောင်တော်နေ့ဆိုတာကကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်28နေ့ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအတဲအောင်တော်ဘီဘိုးကိုစတင်တွေ့ရှိတဲ့ဒေါက်တာဘလန်ဘတ်ရဲ့မွေးနေ့ပါ အဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပေါ့နော်ဆရာတို့ရောကျမိုင်ဝင်ဌာနရောဒီပြင်ဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကကမ္ဘာတရားတော်နေနှစ်စဉ်စီစီကားကားတိုက်တိုက်မြဲမြဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာတော့ခါတိုင်းနဲ့မတူအထူးထူးထူးခြားခြားနှစ်ရက်တိတိတမတော်ခမ်းမမှာကျင်းပဝင်မယ်မနေ့၈နာရီနဲ့ညနေ၄နာရီထိနှစ်ရက်တိတိဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေ စားစင်းပြိုင်ပွဲတွေစုပေးပွဲတွေအရက်နဲ့အတဲအကြောင်းကို panel discussion စာရေးဆရာတွေအဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေအဆိုတော်တွေအကုန်ပါဝင်ဖြော်ပြပါမယ်ပညာပေးအစီအစဉ်ပါမယ်အကျွေးမွေးတွေပါမယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးတာပါမယ်ပြီးတော့ကျတော့ရန်ကုန် GI Level Center ဆိုရင်အခမဲ့ ultrasound အခမဲ့ အယိုးပွားနှုံတိုင်းပဲအခမဲ့ဆိုင်မမြောင်းကြည့်ပေးမယ်တင့်တော်စင်နှုံနဲ့အသေးအစီဖုံနှုံအသေးချောင်းနှုံတိုင်းတာပေးမယ်ဒါတွေကလည်းကမ္ဘာအသေးအောင်တမအနေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်အသေးအောင်မိဖို့မိဖို့တည်တည်စပေးမယ်ဆိုရင်အယိုးဘလောက်ထိခိုက်လဲဆိုတာအရင်သိရပါမယ်ပြီးတော့အာထဆောင်းလိုက်ထားပြီးအသေးကအလုံးနေရှိလားတဲ့ချောင်းနေလားကြည့်ရမယ် fiber scan ရိုက်ပြီးအတိအကျပေါ့နော် တက်လေက12နှစ်လောက်မဆုံးမြတ်နိုင် Ferris scan ရိုက်လိုက်တယ်အဆင့်က3ည1နှစ်ဆိုမကြွေးဘူးအဆင့်မတိုက်ဘူးအဆင့်3လေးဆိုတော့တိုက်ရမယ်ငယ်ပေမဲ့လည်းတိုက်ထားရမယ်အဲ့လိုတွေဆုံးမြတ်နိုင်မှာပေါ့ပြီးတော့မှအမှန်မြောင်းကတော့အာတဲ6လုံးတိုင်းလိုက်လို့အဆင့်3လေးဆိုမှန်မြောင်းကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့တို့ရရင်ကြိုးတွေချီရမယ်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပါတဲ့အရာတွေတော်တော်ဆုံးလုံးနဲ့နောက်လူတစ်ထောင်ကျော်ကို ကာဝယ်ဆေးထိုးပေးပါမယ်တွေးတော့အများကြီးစစ်ပေးမယ်ပိုးမရှိတဲ့လူပိတ်သက်တထောင်ကိုဥရလူစနစ်နဲ့စစ်စစ်ပြီးတော့အသက်အောင်ကာဝယ်ဆေးထိုးပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီအခမ်းအနားကိုအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်ရောအဖွဲ့မြန်မာဥက္ကဋ္ဌဗမောက္ခဦးကျော်စုံဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်မှာပါအရန်ကိုစီစူစာစီစီကားပါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဓမ္မပဲအသက်အောင်တော်ပါဆိုတော့ပြည်သူလူထုကမမေ့ပဲနဲ့ အမြဲတမ်းတတိယနေပြီးဩငါတို့စစ်ဆေးမှငါတို့ကုသမှအသက်6သက်ကံမဖြစ်မှာဆိုတော့ပြောမယ်ဒီနေ့ရဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကမ္ဘာ့တရားတော်အနေဆောင်ဘုတ်ကတော့ invest in eliminating the viral hepatitis အတရားတော်ကတိုက်ဖြတ်ဖို့ယင်းဤပါမြုပ်နှံပါယင်းဤပါမြုပ်နှံမှာငွေကြေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအတိုင်းတာထိထိလုံလဝရိယစိုက်မှု စိတ်ပါဝင်စားမှုအကုန်လုံးနဲ့ယဉ်နှမြုပ်နှံမှာသာဇေယောင်းတော်ယောဂကာဝင်မှာပါဇေယောင်းတော်ကပပြောင်းမှာပါကမ္ဘာကျမ်းမာရေးဖွဲ့နေဇေယောင်းတော်ကို2030ခုနှစ်မှာ80 90လောက်ဖြစ်နှုန်းနဲ့ကြာဆင်းသွားမယ်ယောဂဖြစ်နှုန်းနဲ့ကြာသွားမယ်ဆိုပြီးရွေးချက်လုပ်နေမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတောင်တော်တိုက်ခေတိုက်ဖြည့်စီမံချက်ဆွဲပြီးဒါကိုဟိုအချိန်မီကမ္ဘာ့ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ လှုပ်ဆောင်ချက်ရည်မှန်းချက်နဲ့အတူပြီးစီးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲတော့ဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်29-28နေ့မှာဆိုင်ဦးလန်းကျောင်းနဲ့အတော်ကဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာနေဥဆောင်ပြီးကမ္ဘာအတယောက်တော်နေ့ကျင်းပမှာတက်ရောက်နားထောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုအထူးကိုအကျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဖြတ်အောင်တက်ကြပါ ဒီစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဇီဖန်ကုမ္ပဏီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဆန်ဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ် CFAM, caring for well-being.